もうやっぱりあくまでも僕ちょっと考えてたのは、うん、結構残した方がいいのかなと思ったんですけどやっぱ、まあ、ちょっと僕のトライアルでまずやってみようと思ったのはもうとりあえずやっぱりまず韓国がそれで OK してるっていうロックに行った時に一応聞いたんですよ、まあ、これぐらいの借りでどうかしまあ普通のこちゃうち一応 OK にはしてあるんですけどって言ったらいやいいと思うよみたいな。